朋友是一个坚韧不拔的纪录片，在香港这座城市的设置。Super Idol 的向往。朋友是一个坚韧不拔的纪录片。Is your former president Barack Obama? Did the Trump scholarship matter? No I'm gonna pay for them.